Ouais, peut-être. ¡Aloma! Oui, je sens qu'on sera toujours ici. On va prendre une bière, faire à manger. Et quand vous êtes prêts, on peut prendre un de C'est de rendre le tour officiel et de vous accueillir officiellement. un beau jardin. Là, le lilas. le soleil, les plantes de tomates et de fraises. Les, les oiseaux chantent. va se reposer, elle. Hein. Mais pose pas la pelleterie, c'est crotté. Tu sais où ce que c'est crotté, pose pas. Ça, c'est correct le fond, Alexandre. Alors. Euh, ah, t'as pas solidé le mur. Non, non, t'as dit c'est ça. Avant ça, il... c'est ça. C'est beau. Justement. Hmm. Très peu, oh, oui, oui.